А, Нұрбек. Әйме. Нұрбек, мұндай дәрі таптық біз. Ұшын ой ішесіз, 5 мұсом дейін. Қанша? Қантес 5 мұсом дейін. 5 мұсом, мұны ішкенден кейін жарым саат тамақ ішпейсіз. Мақыл ба? Ұшынша ақчаға бұл дарын алғаннан кейін жарым саат емес, мен бір ай тамақ ішпеймін. динара қандайсың жақсы кел төбелең беріп тұршы менікі сынып қалды қамыр жайып жаптым эле саатты карасаң түнкү он эки болду да э азыр күйөөм жок а бул өлік мага керек болот азыр болмаса албайсыз бе көрөйүн деп эмне болду <laughs> жанагы тамеки тартып турушуптур балдар анан тамеки сурайм деп барып кичине келишпестик болуп мушташып кетпедикпи <laughs> тамекини айнан болуп атат да э атың ким нурбек нурбек мына саламаттык сактоо министрлиги дайыма эскертет э тамекинин сыртында бажырайып жазылу ден соолугуңузга зыян тамеки чеккен ден соолугуңузга дагы эмес көрдүңүзбү чөнтөгүңүзгө дагы зыян алдыга даары алыш үчүн беш жүз сом смады юлдашев ай ай эмне кылганың ай сен дайыма эле ушундай жумушта уктай бересиң бай качан көрбөс шилекейиң эле ушу жумушка келсең эле уктап каласың да сен биринчи числодон баштап айдалдың жумуштан кеттің кереги жоқ маған мындай сотрудниктердин биринде айдалсам анда эмне ойготуп атасыз азыр мени ошону ойготпойсузбу саған жақшысызбы жақсы болып ба рахмат эже рахмат аябай жақсы болып қалдым сізге чоң рахмат сіздің жардамыңыз менен де бар эже о дүйнөдөн мені суырып чыктыңыз эми қандай сөз жеткіре жеткире албайм эже ыраазычылыгымдын баарынчы <laughs> эми сөз менен жеткире албасаңыз акча менен жеткирсеңиз болот Не ушул стресс болуп нерв болуп атканын баары эми мындай болот го депрессия болуп атыптыр ошончо эле башым атыптыр анан анан чет өлкөгө барып эс алып келиш керек деди дубайга анталияга барып эс алып келсең аба алмашып сразу жакшы болуп каласың дейт дубайга алмаштырыш керек болбойт алмаштыра малайзияга бара алам да э малайзияга алмашпай эле мамлекетти эмес врачты алмаштырыш керек болот салам алейкум шех уалейкум ассалам үйлөгүч барбы үйлөгүч үйлөгүч бар бериңиз оба мынакей мастырбаймын бул масмын дедим го мына эми бул жагына мен жөө кетем демонструем! На, сара. Нұрбек Юлдашев, ә? Нұрбек Юлдашев, сен башқа орменен келген тұрбайсың. А біз саға аппендикс қылып салдық. Сен бізге қағазыңды направлениең тура емес берген тұрбайсың, Нұрбек управление емес мен аға қол қойдырайын деп эле киргем силерге силер операция салыңдар ошентип айтпайсың саламатсызбы филармония кайсы жакта экенин билбейсизби филармония чоңгуз айынан кетсеңиз азыр могу тияктан Э, оң жаққа кеткен жол шығады ошо жол менен ылдый түзсөңүз эле бир бүт элек мектеп турат ошо бүт элек мектептин жанында бир кум төгүлүп турат мына кум ошо кумдун төгүлүп турганына чоңубуз мына үч жыл болду үч жылдан бери биздин балдар ошол мектеп бүтпөй башка айылган мектепке барып кышкысын суукта тоңуп жайкысын ысыкка ысып кыйналып кеттик чындап бул качан бүтөт качан бүтпөйт ал мектеп байке кечиресиз эме филармонияны сураптым эле филармонияны билбейсизби а филармонияны жок билбейт экенбиз чоңубуз билбейм о тиги мараттын уюу бедеге кетип атат бечара ачка да о ачка русланбай айтсаңыз мисалы сиздин машинаңыздын ачкычы сіз де туралы же жеңем де туралы жеңемди машина меники же жеңеңкү сиздики меники болгондо менде турат қана қана ачып мына ай нурбек болбойсуңбу тез тез келин балам мен унутуп калган турбаймынбы тегирменге барып келиш керек эле машинаңызды берип турбайсызбы руслан майкенович Tezele bak келе Maş ne abi? Cemne, Cengimden ruhsat sorasın dedi. Kanda ile жеңең Cengin. Dert durmuş şanda. Машина екі күннен бері үйде айдалбай тұрады барасың багажын ачасың. багажда беш литрліктің жармысында бензин тұрады барып тұрып бензинді құясың есігін ноғы ключменен ашасың Ачып тұрып ылды жағында мындай тартқыш бар тартып тұрып капотын ашып жанағы ременнің бәрін эле қарасаң бір сарызым тұрады ошоны бұрап келіп тұрып менен замокты ачасың замокты ачып бир ичиңен онго чейин санайсың онго чейин санап туруп кайра жаап подсосты тартып анан кийин кайра ачып туруп бир он бешке чейин санап туруп бассаң анан от алат болуптур мен барып келе калайын нурбек сенден бир өтүнүч жеңеңе бир ооз сурап койчу а жеңең берсе эки күндөн кийин деле алып келип берчи мен жөө эле алып келе калайынчы минтіп қойып алса бұлар күні келе машина айналып тұр машинаң айналып тұр ай е не болмайсың берді нормально отырғызбайды екен ғой су тасып жүріп өмірім өтмей